जहरुआ प्रकट हो प्रकट हो जाओ बालवीर को खत्म कर दो मेरी आज्ञा का पालन करो जाओ यहाँ से जाओ खत्म कर दो उसे अब होगा बालवीर का खात्मा <laughs> बालवीर तुमने बहुत सुंदर किया उत्तराधिकारी को ला करके अब इसे हम पृथ्वी पर ही सारी शक्तियां प्रदान करेंगे और इसे बनाएंगे महाताकतवर जिससे ये बुराई को खत्म कर सकेगा जैसा आप उचित समझे सर ठीक है बालवीर मैं बड़ी ताला का आह्वान करता हूँ जिससे इसे सारी शक्तियाँ प्रदान की जा सकेंगी बालवीर है भी अब तुम उस स्थान से हट जाओ इसे परी तारा इसे शक्तियाँ प्रदान कर सके